Wenn die Bohrapple fertig. Ja, ja, mal langsam. Brust du noch Speck? Nö, ist genug. Nun komm, mach man för en efter fluckan, det bor med peder da. geslapen, dat is hier Nou, het is Peter heeft een joodje, maar het is al reed. Dan kunnen we ziek wel nog betalen komen. Maar zo al Peter, dat is een ja Dat is een ja. So Kinder, wir üben jetzt nochmal das Kaiserlied. Ich gebe euch den Ton an und dann singen wir gemeinsam. La. Jetzt. Der Kaiser ist ein lieber Mann und wohl den Brief. Den müssen Sie heute noch zu. Nun werden Sie doch endlich wach. Oh. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade was eingenickt. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Nun machen Sie schnell. Ich muss noch zur Weberin. Tag, Frau Schmitz. Hören Sie mal, haben Sie das schöne Wetter mitgebracht? Das ist ja einmal, ein wunderschönes Wetter. Einmal im Jahr muss ich unbedingt zu Ihnen. Ist schon wieder ein Jahr her, dass wir uns gesehen haben. Ist fast nicht zu glauben, ne? So schnell vergeht die Zeit. Die freut sich dann mhm. unheimlich. Ja, also da haben wir ja eben schon mal, da haben wir ja. eben schon mal drüber gesprochen. Also das kann noch gewalkt und geraut und geschoren werden. Mhm. Das, das würde ich vielleicht gerne für nächstes fein. Jahr in Auftrag Dann ist das vielleicht hier so. Ja. Da hätte man ah, hier mit dem anderen noch kombinieren das können. Hier. Der war noch hier. Das Grün also, mit der, mit, mit der, ja, die der Borde zum die Finde ich das, auch. Jetzt das, das halten wir mal auf ja? jeden Fall fest. Müssen wir mal gucken, wie äh, viel äh. da noch von da ist. So, und dann nehmen wir hier von dem, mit dem Grün. Ja, der ist sehr schön. Na? Ne? Ja. Ich brauche natürlich auch eine, äh, verschiedenes, was ich jetzt mitnehme, weil ich habe die Schneiderin bestellt für nächste Woche. Und hier so was ganz Dunkles, das wäre eventuell ganz gut für Sophie, kennst du auch, ne? Mhm. Oder Komm ins Haus, das hast du gut gemacht. Jetzt bist du fertig. Guck mal. Das ist so lange Hey, warte, ich komm jetzt. los, jetzt wird die Hesse he. Maria, ich habe noch jetzt so. Danke. is ja bij den Musen der Fall. Maria, ich bin müde, ich hänge gerade am Bett.